нэг чи судгаж байдаг нэг унтуул юм болохгүй. Яа ваач одоо яг там би. Бас ч хоол ундаа ид дарвана.